Estamos aqui com o Ricardo Pobre, da Secretaria da Presidência da República, o Leonardo Aragão, colaborador aí do Laboratório Vivo. O que, que, é isso? Explica aí, Pop. Então, Fred, o Laboratório Vivo é uma, é, é, uma iniciativa que nós trouxemos aqui para o FISA, uma iniciativa de participação social. A gente criou um espaço público, aberto, permeável, feito de pessoas e tecnologias. Esse espaço a gente dinamiza o espaço público, a gente promove encontros entre cidadão, governo, empresas privadas. E nesses espaços a gente cria uma alternativa às dinâmicas de participação social, como as águas, os, as plenárias. Como é que funciona? É um conjunto de, de, de dinâmicas para as pessoas simularem os processos de participação social. Por exemplo? Nós, por exemplo, fizemos aqui é com base aí na rede social mais usada no Brasil, Facebook, nós fazer uma dinâmica do algoritmo do Facebook. Ah. As pessoas puderam simular na prática o algoritmo do Facebook, entender o funcionamento do algoritmo do Facebook, entender as questões, os problemas implícitos no algoritmo do Facebook e fazer, fizemos essa discussão depois. Pode ter vivido a coisa. É, não esse fio aqui, esse link é um livro que vai escrevendo posts tema é redução da moralidade penal. Então as pessoas estão esperando é, sugestões de posts pra, é, sobre esse tema e vão compartilhar com os amigos. Né? Quem, cada uma desses fiozinhos aqui é, uma, é com se fosse um amigo. Você pode conectar com vários amigos. E você vai passando, seus, seus Facebook, né? Postando e passando com seus amigos. Eu acredito que foi importante, a gente observou que a interação do público foi muito boa com as nossas experiências, né? É, a gente notou, como vocês podem observar... Me mostra lá, vai lá, leva lá, leva lá. Você tem aqui, por exemplo, um dos nossos experimentos, que foi a simulação de duas, dois é, espaços de participação do governo, né? O, pensando o direito, ligado ao Ministério da Justiça, e o Perwise, né? Então, participa BR, nós temos aqui, ó nossa Então a gente observou que essas ferramentas de interação, elas foram muito bem assimiladas pelo público, porque vieram, que participaram, que acompanharam as discussões, né? Então ficou claro para a gente que o Laboratório Vivo tem esse papel de, além de trazer as pessoas para explicar, para fomentar a participação social, também para explicar como já funcionam os mecanismos existentes dentro do governo. É uma forma de explicar que o governo ele cria ferramentas, ele está promovendo políticas públicas e mostrar como que está sendo feito lá dentro. Né? de forma compartilhada, de forma colaborativa, utilizando ferramentas pouco comuns, geralmente, nesse tipo de trabalho, né? como vocês podem ver, eh, utilizamos materiais muito simples, né? É, subvertemos um pouco a lógica complexa de algoritmos e códigos uma linguagem simples, é a cartolina, post-its, é, materiais, apropriando-se de vários espaços. podem ver que aqui ó, tem uma estrutura do varal, é, coisas no chão, fita adesiva, cadeiras, é, materiais de fácil, de fácil assimilação. Né? Então a gente tenta criar uma linguagem diferente, uma linguagem é, e traga para as pessoas o que são as políticas públicas na participação social, que estimulem elas a participação, no entanto, um viés alternativo, um viés diferente e efetivo. Porque, veja, cada um daqueles post-its, por exemplo, é uma pessoa que participou. Então a gente é, comenta também o debate, né? não só a participação, a troca de ideias. Né? O laboratório tem um pouco essa, esse perfil. E passaram por aqui em torno de 300 pessoas nos experimentos, em dois dias de evento. Muita gente participou. E o objetivo do Laboratório Vivo é promover a mudança nas organizações, levar essa cultura dos instrumentos da gestão participativa, dos instrumentos de participação social para dentro das organizações e transformar a maneira de fazer as coisas e conectar as organizações públicas com a sociedade a partir dessas dinâmicas participativas.